hello and welcome friends Microsoft SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है एसक्यूएल यानी सीक्वल की तो आज के इस वीडियो में क्या सीखेंगे देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम क्वेरीज बनाते हैं तो उस समय कुछ इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया जाता है या इस तरह की क्वेरी आपको बनानी हो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर write a SQL query to display maximum salary of employees in a table तो यहाँ पर आप किस चीज का यूज करेंगे और इस तरह के queries को solve करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे ठीक है तो confusion है तो चलिए इस बात का solution देते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हम क्वेरी क्या लिखेंगे अगर इसके लिए हमें क्वेरी डिजाइन करनी हो तो किस तरह से हम क्वेरी डिजाइन करेंगे तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं अगर आपके पास SQL सर्वर है तो और ज्यादा बेटर नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो है ही है काम चलेगा इससे ठीक है अब यहां पर आ गए हैं ये टेबल वन दिखाई दे रहा है इसको क्लोज कर देते हैं क्लोज कर दिया अब यहां से हमें क्या करना है क्वेरी बनानी है क्वेरी कैसे बनाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको क्लोज कर देना है इसको और क्लोज करने के बाद यहां से सीक्वल पे क्लिक करना है यहां पर सेलेक्ट आएगा सेलेक्ट को हटा दीजिएगा हटा दिया अब यहां पर हमें कोड लिखना है जैसे हमें टेबल बनानी है और टेबल भी किस तरह की बनानी है एक बार आप देख लीजिए ये हमें टेबल बनानी है देख रहे हैं तो हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए एम्प्लॉय का नेम चाहिए पोस्ट चाहिए सैलरी चाहिए ठीक है पहले तो इतना काम करना है और फिर हमें उसमें मैक्सिमम सैलरी के लिए क्वेरी बनानी है ठीक है तो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं employee ID employee name post और सैलरी ठीक है तो कैसे डिजाइन करेंगे चलिए ये दिखाता हूं यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है क्रिएट टेबल जैसा कि हम आमतौर पर लिखते हैं टेबल बनाने के लिए तो ये कोड आपको लिखना है क्रिएट टेबल अब टेबल का यहां नाम क्या होगा वो देख लीजिए जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं टेबल 1 या एम्प्लॉई टी एम्प्लॉय टी कर देते हैं क्योंकि एम्प्लॉय इसका डिटेल नेम है तो यहां पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉय टी तो ये एम्प्लॉय का टेबल हो गया स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली अब ये टेबल तो आपका टेबल का नाम तो आपने दे दिया अब पहली चीज इसमें एम्प्लॉय आईडी तो यहां पे आप दे सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इसी तरीके से देना है आपको बीच में गैप नहीं छोड़ना है यहां पर अगर गैप देना चाहते हैं तो यहां पर आपको लगाना होगा अंडरस्कोर तो ये कर दिया मैंने एम्प्लॉई आईडी और ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा ये आपको बताना होगा अगर नंबर है तो नंबर लिखिए अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखिए या और कोई डेटा टाइप हो तो और कोई डेटा टाइप भी आप दे सकते हैं तो यहां पे टेक्स्ट कर देता हूं ठीक है और आप इसे नल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते it is depend upon you तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं अभी इसमें कोई आ, चीज़ें हमें दी नहीं गई हैं तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं ठीक है अब यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया अब नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन सा डेटा टाइप होगा टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ठीक है कॉमा देंगे फिर एंटर करेंगे नीचे आएंगे अब हमें क्या करना है अब इसके बाद हमें देना है पोस्ट ठीक है तो यहाँ पे पोस्ट लिखा मैंने और पोस्ट को भी रख दिया मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप कॉमा देंगे एंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे नीचे आने के बाद अब सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे S L R Y salary salary लिखने के बाद हमें यहाँ पे करेंसी डेटा टाइप दे देना है तो ये करेंसी कर दिया मैंने और करेंसी करने के बाद यहाँ एंटर करके नीचे आएंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज बस आपका काम हो गया है यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए और ये एम्प्लॉय टेबल जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी तो आई होप कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अब हम आगे बात करेंगे किस चीज के ऊपर कि अब इसमें हम चीजों को एंटर करेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी हो गया ठीक है एम्प्लॉय आईडी वन देने के बाद यहाँ पे आ, राम हमने नाम दे दिया और यहाँ पे पोस्ट का नाम दे दिया कैशियर तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैशियर ठीक है ये हो गया कैशियर और सैलरी इनकी है थर्टी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड दे देते हैं और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी टू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कर देता हूँ श्याम या कुछ ऐसे ही और भी नाम दे सकते हैं हम ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस में क्या है हमारे तो यहाँ पे अभिषेक दिया गया है तो हम अभिषेक ही देंगे तो यहाँ पे अभिषेक टाइप कर दीजिए नाम तो कोई भी टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख दिया अभिषेक ठीक है तो ये अभिषेक कर दिया और इनका पोस्ट क्या है वो भी देख लेते हैं तो इनका पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का तो यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर तो ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर लिखने के बाद फिर यहाँ पर आइएगा जैसे ही तो इनकी सैलरी की बात करेंगे तो आई होप कि थर्टी 2000 है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ठीक है इसके बाद आता है लास्ट वाला तो इनका नाम है गौरव और ये मैनेजर हैं और इनकी सैलरी जो है फोर्टी थाउजेंड है तो यहाँ पर हमें लिखना है गौरव थर्ड है यहाँ पे थर्ड लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ गौरव तो ये हो गया गौरव और यहाँ पर क्या करूँगा मैं लिख दूंगा manager M A N A G E R ये मैनेजर लिख दिया हमने और यहां पर आएंगे और यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड कर देते हैं तो ये हो गया फोर्टी थाउजेंड ओके तो यहां तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए ठीक है इसको क्या करना है क्लोज कर देना है तो यहां से सेव कर लिया इस टेबल को और फिर क्लोज कर दिया फिर इस क्वेरी को भी आप सेव कर सकते हैं तो यहाँ पे इंप्लॉय क्यू कर देता हूं एम्प्लॉय क्यू क्यू यानी क्वेरी तो ये मैंने कर दिया और इसको भी सेव कर दिया अब सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए अब हमें इसमें से देखिए अब इसमें तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या क्या चीजें हैं किसकी सैलरी कितनी ज्यादा है तो इसमें से हमें अब फाइंड करना है कि किसकी सैलरी मैक्सिमम है तो इसके लिए एक न्यू क्वेरी बनाते हैं यहां से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और यहां से इसको डायरेक्टली क्लोज करना है और सीक्वल पे जाना है यहां पर अब हमें सेलेक्ट करना होगा कैसे कैसे सेलेक्ट करना है आइए समझते हैं एक बार ये बहुत इजी है एक बार आप कर करेंगे तो फिर आसानी के साथ होता चला जाएगा हम अब लिखेंगे मैक्स ठीक है और किस कॉलम से लेना है तो वो सैलरी है तो यहां पे देख लेते हैं सैलरी हमने कैसे लिखा हुआ है यहां पे तो ये देख लीजिए सैलरी का एस कैपिटल है तो बस हम यहां पे चलेंगे और यहां पर मैक्स देने के बाद हमें क्या करना है सिंपली यहां पर सैलरी लिखना है हमें ठीक है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ऐसे एल ए आर वाई आपको लिख देना है ठीक है तो ये आपका काम हो जाएगा तो इतना काम कर लीजिए फिर आइए एंटर करके नीचे ठीक है सैलरी कर दिया एंटरप्रेस किया नीचे आए और ये आएगा कहां से तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम तो आपको केवल टेबल का नाम भर दे देना है फ्रॉम एम्प्लॉयटी और यहां से व्यू पे क्लिक करना है जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि आपको मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले हो रही है तो 40000 किसकी मैक्सिमम सैलरी है यहां आप टेबल पे आ जाइए और दोनों ही का कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप ये आपकी टेबल है और क्वेरी भी आपने बनाई है तो क्वेरी यहां पर है तो टेबल और क्वेरी दोनों ही देख सकते हैं ये आपकी क्वेरी है तो क्वेरी में मैक्सिमम सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है देखिए और ये आपकी टेबल है तो इस टेबल में अलग अलग सैलरीज दी गई हैं 35,000, 32,000 अगर आप इसमें कुछ बढ़ा देते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ फोर कर दिया मैंने और यहाँ पर लिख देता हूँ रामू तो ये इनकी सैलरी कर देते हैं तो ये प्यून ये कर दिया मैंने और यहाँ पर इनकी सैलरी कर देते हैं थाउजेंड तो ये थाउजेंड हो गया और यहां पर अब इसको सेव कर देता हूँ सेव कर दिया सेव करने के बाद ये आपकी क्वेरी थी ठीक है और इस क्वेरी में आपको क्या करना है इस क्वेरी में हमें अब इसको रन करवाना है वापस से ठीक है तो ये हमने क्वेरी जो बनाई थी इसी को हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे पहले इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं ये क्वेरी बना रहा है मैं यहाँ पे मैक्स क्यू कर देता हूँ मैक्सिमम क्वेरी यानी मैक्सिमम हमने फाइंड किया है इसमें तो ये मैक्स क्यू के नाम से सेव किया मैंने ठीक है अब यहाँ पर पर आप देखेंगे कि ये जो लगाया था मैंने इसके आगे सेमी कॉलन तो ये सेमी कॉलन भी आपको लगाना है और यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा क्योंकि मैक्सिमम सैलरी तो अभी भी इसमें यही है लेकिन और इसमें अगर हम पढ़ाते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ S U R A J और इनको कर देता हूँ मैं जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर तो इनकी सैलरी जो है इनसे ज़्यादा हो जाएगी और फिर इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए पचास हज़ार सैलरी किसी की है उनसठ हज़ार हो साठ हज़ार हो तो इस कंडीशन में आप जब इस क्वेरी को आप रन करवाएंगे मैक्स वाली क्वेरी मैक्स क्यू जो बनाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा रिजल्ट तो ये आ गया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए उनसठ हजार आएगा तो ये बहुत इजी है आप कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप इसी तरह से जवाब भी दे, दे दीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग